Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis de LGT Cross Service. Pues vamos a platicar de problemas con los PCM qué hay que hacer para reprogramar una, computadora o lo que le llaman un flash. Bueno, aquí están viendo varias computadoras. Lo que pasa es que esta es la original que tenía, es Delco. Se compró una de la agencia cara y lo hay que reprogramar. Carísimo. Buscamos otra opción. Esto es lo que les voy a recomendar a ustedes, esta compañía. Ok, pedimos una, falló, esta nos la volvieron a reprogramar. Esta no, se nos dieron otra, sin costo alguno. Eso fue lo que me gustó de esta compañía. Que es, es lo que quiero recomendar más que nada. Llegó, aquí está. Esta es la información del lugar, por si están interesados. Ahí está el teléfono. Esa es la información del lugar. Ok. Bueno, me la mandaron por GPS. Ahí está, llegó. La compañía, ¿cómo se llama? Al Computer .com, ok aquí pueden comprar su computadora el cual recomiendo tienen técnicos que están en su soporte todo eso el carro ya quedó ahí está la, que compramos con garantía nos la cambiaron por una buena ahora sí ahí quedó ya ahí lo están viendo en el video y yo nada más quiero enseñarles el carro que ya prendió ya quedó bien todo bien, ya lo que quiero enseñar a ustedes. Ahí está, ya el carro prendido. Ahí está el carro prendido. Lo que estaba fallando era esta pieza. Ya quedó. Y aquí podemos mover el sensor ya como funciona normal. La temperatura normal del motor también. Podemos ver aquí muchas cosas. Bueno, nos vemos en un próximo video. Ya saben, si les gustó este video, subscribers, suscríbanse por favor. Y activen lo que es la campana. Nos vemos próximamente en otro video. Yo soy Luis de Luis los Service y estamos para ayudarnos unos a otros. Bye.